Ciao! Allora, oggi vi parlo di questa cipria della Essence, si chiama Mosaic Compact Powder, quindi è una cipria compatta a mosaico, che vedete che ho proprio finito, vi dico che la quantità era un 10 grammi e il colore è lo 01 Sun Kissed Beauty. E ora vi faccio vedere lo swatch di quando l'ho utilizzata. eccoci allora come vedete è una cipria compatta comoda quindi unica cosa che mh, mm, non capisco questa cosa a mosaico che in teoria ha tanti piccoli colori che vanno mescolati assieme per un incarnato perfetto io trovo che tutti i colori alla fine provandoli sono uguali cioè sembrano dal colore quando lo vediamo e quando si vede sembra un colore più chiaro, più scuro, più rosa, più beige alla fine li vai a provare ognuno li fai a avare lo swatch e sono tutti uguali cioè non capisco questa cosa anche perché ha un po' di glitterini quindi quando la cipria non è glitterini cioè cosa faccio? vado a passare su tutto il viso i glitterini? Mm, non mi è piaciuto tanto peccato perché è una buona cipria con un buon potere ehm, fissante, opacizzante sicuramente, ma tutti questi glitterini non mi sono piaciuti e soprattutto non ho capito questa cosa del mosaico, cioè è, eh, ok mosaico carina però tutti i colori sono uguali, è più un effetto estetico della confezione piuttosto che un vero senso dell'utilizzo, quindi fatemi sapere se l'avete provata e come ci trovate perché magari sono io che non ho capito il senso però mi piace perché è una buona cipria eh, va a fissare bene il trucco, ha un buon potere opacizzante, sulla zona T soprattutto della mia pelle mista è perfetta, però non l'ho capita <laughs> e quindi è così. E fatemi sapere se avete provata, come si trovate, io spero come sempre sia utile e mettetevi un like al video e iscrivetevi al canale così non vi perderete le prossime recensioni beauty così veloci. Alla prossima, ciao ciao!